Wow. <laughs> 饿了。 儿。 有人。 不敢赢。有人。 이걸 Thank you. Thank 是不是有人？ 有人。啊！什么？这是什么嘛？啊！嗯？ <laughs> 有人，找不着，这智力，还找球呢， <laughs> 球呢？咦？ <laughs> 哎呦我的妈！嗯？ 让我等死！哦，哦，哦，哦，哦，有人，嗯。 Ha ha ha ha! 有人。咦？嗯？ <laughs> 有人。